O kurwa. Ja pierdolę. O, o kurwa. Boże, kurwa. O kurwa. Tak, i bić swoje po swojej Już jest trójka, jak tu. Pa. Nawet jak chcieliście to nie da. O kurwa. O kurwa. Dla właściciela. I stadion jeden tam zburzyli też. Kurwa. Mają rozmach. Skurwa sobie. No. Ty, to też w Belgradzie jest ten ten. O kurwa. Ja pierdolę. A, nic nie ma? Nie ma. Wow, o kurwa. Pierdolę, no. Pa, pa, pa, pa, pa. Taki bary. Wyczysz, wyczysz, wyczysz to! No! Kurwa, co oni mają z tym prawym słupkiem? Wszystko obok leci. Co, Dani, co? Droga! O kurwa! Zaprawiony w boju. No. Czy spierdoli znowu? A zdjął. Ale pa, kurwa. Nie ma problemu. Tylko bala trochę... kabel, nie? Bo wejście do zapalniczki mam. No. Yes.